欢迎回到九州电子产业最前线。我们今天来到苗栗县，位于临近海滨区的一处温室，准备来为当地的业主安装产品。业主曾在前几年向我们购买室内的温湿度、二氧化碳以及日光照顾的感测器，并透过侦测数值联动后端的风扇、卷帘、浇灌马达。 那如此自动侦测控制的系统，业主使用上十分放心，所以也因此就有了这次的后续购买。业主近期扩展原有的温室范围，那大小是原温室的数倍。我们本次除了要将原有的系统移植到新温室之外，还要加上一项新的七合一的土壤树值感测器，及联动更多组的风扇、浇灌设施。 让业主能轻松管理全新温室。那本次移植旧温室系统，首先替换原有的 PLC 人机界面，接着将各项感测器安装到合适的位置。好了之后，我们看一下新的 PLC 界面，可以看到没有洒水、通风的情况下，中午时段温室温度高达四十五度以上。 那我们手动调整一下浇灌设定，让大家看一下侦测降温的效果。那目前温室内风扇及洒水系统全开，我们看看一段时间后的侦测数值。那我们现在可以看到，在浇灌通风的运作之下，温室的气温大幅下降了，湿度也提高了一倍。 二氧化碳的数值也下降了不少。当然，透过数值上下限的设定，也可以让系统自动的运作，达到业主轻松管理温室的目标。那以上就是本次的温室智慧控制安装。有任何问题，欢迎留言我们，也欢迎留下你想看的主题。那我们下次影片再见喽。